Derramando el estilo sobre la pista, los desaparezco, no queda ni pizca, se lo lleva el viento, sopla que suene choncho Muerte pa'l chancho, pártelo en ocho Que que te manco, que que te mocho Que pese el fango, mientras trasnocho Eso que tú fumas aquí se mueve por kilo. Salgo pa' la calle cuando están todos los dormidos Que ya ha llegado el dealer, el dueño del sonido El patrón de como yo tengo los trucos solamente pocos Los que lo escuchan no se mueren, no se quedan locos De se vuelve lo que escupo, todo lo que toco Si lo que quieres es basura, ve a buscar a otro Como volcán, como temblor, como los maremotos Como los drones que asesinan a control remoto Tirando bombas se ponga macho, aquí lo despacho, de un solo disparo, me dicen don one shot funciona, no más para los reyes, más para los ricos Para los que tienen, abusa el sistema Que no te gobiernen Lo que necesites, porque no lo tienes Salirte por ello, que no eres un nene Que no eres un tonto, que es lo que te detiene La fuerza que viene, eso que tú ves.